तो hello guys welcome back again तो कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक मुझे फिलहाल भाई मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप डायनामिक टू वो कैसे जल्दी से कंप्लीट कर सकते हैं देख सकते हैं भाई मैंने ये ड्रेस ले लिया है देखो भाई ज़रा ये देखो गौर से तो आप कैसे जल्दी से डायनामिक टू वो कम्प्लीट कर सकते हैं इसके लिए भाई आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि भाई ये चलता कैसे है तो ये देखो हमने दोबारा से स्टार्ट किया इसलिए स्टार्ट किया कि भाई जो भी मतलब जो भी चीज़ें हैं वो हमें मिल जाएँ बाकी तो हमने कंप्लीट कर लिया हमने लेवल फाइव तक कंप्लीट किया था 800 पॉइंट तो ये ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है आप आलमोस्ट आई थिंक एक महीने के अंदर अंदर कंप्लीट कर लोगे 800 पॉइंट ज़्यादा मुश्किल नहीं है तो उसके लिए आपको करना क्या भाई डेली के जब भी पॉइंट इंक्रीज़ हो एज़ यू नो कि इसमें बग आया हुआ है एक ग्लीच है कि पॉइंट डेली नहीं पढ़ते हैं भाई जब भी एक दिन पढ़ते हैं हफ्ते में आई थिंक दो दिन पढ़ते हैं और सौ सौ पॉइंट हफ्ते में दो दिन पढ़ते हैं उसके बाद भाई पूरा हफ्ता कोई भी पॉइंट नहीं बढ़ता है तो ये बग है तो इस बग को आप कैसे ठीक कर सकते हैं आप किसी तरह ठीक कर सकते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फी को रिपोर्ट करें तो वो इसको फिक्स कर सकते हैं कि जितनी ज़्यादा रिपोर्ट्स जाएंगी भाई उतना ही ज़्यादा फ़ायदा लेकिन उसके अलावा आप कैसे उसको जल्दी से जल्दी आप जब भी इसके पॉइंट बढ़ें तो आप फ्लैश स्क्वाड खेल लिया करें भाई उसको विन करने से आठ पॉइंट मिलते हैं तो ये मसला नहीं है कि आपको फ्लैश स्क्वाड जीत के ही अगर आएंगे तो आपको आठ पॉइंट मिलेंगे अगर आप हार के आएंगे तो भाई आपको एक पॉइंट भी नहीं मिलेगा अदरवाइज़ आप क्लासिक में अगर खेलते हैं या रैंक खेलते हैं तो उसमें आप अगर टॉप टेन से पहले मर जाएंगे तो आपको भाई चार पॉइंट मिलेंगे अगर आप टॉप टेन के बाद मरोगे या भूया करेगा करोगे तो आपको सिक्स पॉइंट मिलेंगे तो ईजी है ज़्यादा मुश्किल नहीं है बस आपको ये करना है कि जिस दिन भी भाई पॉइंट पड़ें तो हमने तो ज़्यादा क्लैश स्क्वाड ही खेला था रैंक खेल लें या क्लासिक खेल लें कैजुअल खेल लें इसमें कोई मसला नहीं है तो अगर आप विन करके आते हो तो आपको एट पॉइंट मिलेंगे इससे आपका ये होगा कि भाई इससे आपका टाइम बचेगा मतलब कि अगर आप क्लासिक या रैंक खेलते हैं तो इसमें आपको एटलीस्ट सोलह से सत्रह मिनट तक सर्वाइव करना पड़ता है एटलीस्ट अठारह मिनट भी कभी कभी लग जाते हैं अगर आप दिया के लिए जाते हैं अदरवाइज़ अगर आप खेलते हैं क्लैश स्क्वाड तो उसमें हद से ज़्यादा भाई बारह मिनट लग जाते हैं अदरवाइज़ दस मिनट में गेम फिनिश हो जाता है अगर मोस्टली राउंड चले जाएँ भाई थ्री थ्री इक्वल हो जाए तो तेरह मिनट का गेम हो जाता है अदरवाइज़ तो दस मिनट से पहले या दस मिनट के अंदर अंदर ख़त्म हो सकता है तो यहाँ पे एक्चुअली बग है जिसकी वजह से भाई आप जल्दी कंप्लीट नहीं कर सकते अदरवाइज़ भाई ये आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि भाई ये बहुत ज़्यादा लंबा चलने वाला है ये देखें यहाँ पे मेंशन किया हुआ उन्होंने ये देखें यहाँ पे हंड्रेड वीक यानी कि एटलीस्ट पौने दो साल दो साल ये चलने वाला है तो एक्चुअली हमने थोड़ी सी गलती कर दी थी इसको जब हमारे आठ सौ पॉइंट हुआ तो तो हमने जल्दी से भाई इसको डिसोल्व करके नया स्टार्ट कर दिया था तो अभी जब हमारे शायद शायद से जब बारह सौ पॉइंट हो जाए तो आई थिंक वो लड़के वाला सूट भी दे देते हैं तो अगर आप दोनों सूट ही लेना चाहते हैं ये देखें यहाँ पे 800 पॉइंट पे भाई ये देखें ये लड़की वाला ड्रेस है यहाँ पे जब जैसे जैसे आप कंप्लीट करते जाओगे आपको पॉइंट शो हो गए ये तीन सौ पे है ये भाई पाँच सौ पे है और लेवल फोर और लेवल फाइव आठ सौ पे है और इसके बाद बारह सौ है तो जब ये जब हमारे भाई आठ सौ पॉइंट हो चुके थे तो हमने भाई इसको डिसॉल्व कर दिया था तो इसके बाद भाई हमने फिर से स्टार्ट किया अभी खाली स्टार्ट किया तो ये वैसे तो ये मैंने चार पाँच दिन पहले ही ड्रेस क्लेम कर लिया था वीडियो थोड़ी सी लेट बना रहा हूँ क्योंकि भाई मैं थोड़ा सा बिजी था अभी फ्री हो चुका हूँ तो अभी इंशाल्लाह डेली वीडियो आएगी तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर तो भाई वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और भाई हम लाइट पास का भी वे करने वाले हैं और डीजे आलोक का भी अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उसको भी डीजे आलोक की तो वीडियो पड़ी है वो भी आप देख लें और अगर आप फ्री फायर के लाइट पास वे में हिस्सा लेना चाहते हैं तो वो वीडियो इन सुबह तक आ जाएगी तो किस बात का दे रहा है पर आदमी पार्टिसिपेट कीजिए तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय अल्लाह हाफिज़ टेक केयर